Так, 21.06 2022. Зарплату не получили. Надбавку президентську не получили. Обіцяли до 20-го виплатити все. Ну це ж крайній срок. Уже 21 блядь, і нам кажуть, ждіть, чекайте. Е, жінка вже не знає, за який хір памперси покупати і питання. Хуй його знадам. А тим часом в Києві, блядь, галажопий петух круте свої сраки, блядь. Танцює, блядь, дівка якась цицьками труси, блядь, в Києві війна закончилась. В Ніколаєві, блядь, один, блядь, з мусоров, я їх мусорами буду називати. Поре, блядь, в басейні свою, блядь, подчинену. Тоже, мабуть, війна закончилась. <laughs> Заєбісь, блядь. Сука. Далі все краще і краще.